श्री जयदेव कवि रचित गीत गोविंद से मंगल गीत सुना रहे हैं आज अपने श्रोताओं को श्रित कर्मला को चमंडला धृत कुंडलय कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे मंडल दिनमणि मण्डल मुनि जन मुनिजन मानसहंस जय जय देव हरे कालिया विषधर गंजन गञ्जन जनरञ्जन नलिन दिनेश जय जय देव हरे मुर नर कविनाशन गरुरासन सुरकुल के निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल मूचना भव मूचन त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे जनक सुता जीत दूषण समर शमित दश समरशमितदशखण्ठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर सुन्दर धृतमन्दर श्रीमुखचन्द्रचकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावयमिति भावये प्रणते प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री देव श्रीजयदेवकवेयुदितमिदं कुरुते मुदं गीत जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे